zniechęcenie, brak motywacji, niska energia, nachodzą nas takie stany. Co z tym zrobić? Przede wszystkim zadbaj o siebie, zjedz coś zdrowego, unikaj słodyczy, ogranicz alkohol, ogranicz kawę, może zrób sobie post oczyszczający, przewietrz się, dotleń, pójdź do parku, pójdź do lasu. Obecność natury, wzmocnienie organizmu daje siłę do życia. Kolejna sprawa to przyjaciele. Zwróćcie do kogoś z bliskich o rozmowę. Obecność dobrych osób ładuje baterie, ładuje nasze akumulatory oraz rób coś, co kochasz. Może obejrzyj głupią amerykańską komedię, pogrzeb przy samochodzie, coś ugotuj, zagraj na instrumencie. Nasze pasje dają energię. Pamiętaj też, że jesteśmy, każdy z nas jest kropelką w oceanie wszechświata. Skorzystaj z siły tego oceanu. Módl się, medytuj, może prowadź pamiętnik. To ładuje akumulator duchowy, to daje siłę. Czyli gdy Twoja energia jest na niskim poziomie, to zadbaj o swój organizm. Zwróć się do ludzi o pomoc, zrób coś, co kochasz i zadbaj o swój rozwój duchowy, żeby znowu mieć siłę i moc do działania.